Ok, lista. Ah, mi nombre es Gladys Espronceda. Yo eh, tomé un préstamo con la culinaria y trabajé, y, mi prestamista Brenda Casas eh, fue bien preocupada, se esforzó muchísimo conmigo. Yo sí se lo recomendaría a todo el mundo.